泰拳的扶把和散打的扶把有什么不一样啊？今天请到了虎跃堂的刘老板，我们一起来演示一下。我们先演示泰拳扫踢左腿，这是扫踢。怎么扶把？双手扶把。散打怎么扶？散打的话，它是因为受力面没有泰拳受力面那么大啊，它是需要脚踝，所以说呢，脚踝是脚腕儿吗？是意思？呃，脚踝，你看就是护踝护这个位置。 护踝护这个位置，护的这个位置，对，是那个，就胫骨下边，对对，胫骨下边这个位置，它就是受力点没那么大，所以它需要单把，单把。我给你先拿一个中鞭，那我那我就拿脚背踢是不是？行，来拿一个脚背踢。啊， <laughs> 对，可以可以，可以，这种感觉。对，对，是是不是？但是但是如果说是，呃，拿胫骨踢，可能单手不好扶是吧？扶不住有可能，扶不住，因为它的力量的话就过去了，过去了，因为是这个它那个发力点就没有。 感觉就没那么大。你看这个，如果用胫骨踢，它控制平衡不好控制，然后发力的话，踢完之后落前面，你看或者再回来就会慢，很容易让人抱摔。散打呢，就是重心呢稍微控一下，用那个这个脚踝去踢，也就是看，看收回落地很快。两个人在实战当中看，抢分就回来了，帮一分，帮一分，非常快。看，对那个鞭腿呢，就子一呀，那个鞭梢甩起来，叭，那个鞭梢只打一点，边梢只打一点，只打一点。 打进去的杀伤力非常大，所以说这个散打的就是快打快收，嗯，高鞭也是一样了，踢膝，用踢膝翻胯，踢完收回来，因为很多你要泰拳的话，泰拳踢法如果用胫骨，它很容易是这种感觉，看空了，空了，而散打呢，空击的话就是看，棒还能回来，回，那必须得回来，踢完的后，叭就回来了，对，踢踢沙袋也是一样，踢空击也是一样，这踢完得收回，这样的话它容易不容易失分儿。 哦，而且能控制好的平衡，怪不得有些国内选手他打空击的时候啊，左右踢，然让他回来了，对，他踢完了，他他能回来，就因为以前练散打。对，你看控制力量的控制感是非常好的，高鞭腿一样，踢主要是踢头，踢完要快速回来，如果踢空的话，你看，后边蹬一脚，就两分没了啊，然 <laughs> 后踢个高鞭，啊，因为散打就就是背后被蹬一脚两分。 所以说他不敢转，他不像泰拳，被蹬下没事继续打你，不一样。对啊，那不得分，因蹬了就蹬倒了。游戏规则不一样，游戏规则不一样。泰拳的低扫怎么扶？我们来演示一个。泰拳的低扫的话，你看前低扫是看，是这样扶对吧？好，换步，我们轻一点。为什么？因为拿手把演示。我们今天没拿脚把，手把演示，蹦这种感觉对吧？但是其实我个人建议啊，就是个人建议，我们在做这个线下课程的时候，我告诉大家。 这个位置其实能不拿把扶不拿把扶，因为有的新手他踢不准，为什么？踢不准，踢这儿，踢上。踢，对对。所以我建议，一般你要说你给人家扶怎么扶？比如说我踢右低扫，你不扶，不扶啊，不扶，然后直接扶于左中扫。对，你看，不扶这个右低扫，然后为什么呀？教练，你可以跟学员说，你说这一下作为是一个轻轻的试探，然后呢借力把力落到右边，直接踢左腿，所以把力量集中爆发在左腿中扫上面，把右腿作为一个辅助。 蹦蹦，这样的话，你看，教练就不容易受伤了。对，选有第一扫，对吧？又能练习到，这必须教练的安全得保证一下。这散打怎么说？散打的后离边的话，它就是这样，你看手呢，哈，跟这个大腿成一条线，然后这个手呢，因为右腿力量比较大，它这个手扶住你这个，扶住这个把，这个右腿看退后，看这样去踢，看，是是啊，对，这样呢可以赢。水，拿脚背踢是不是？对，拿这脚脚踝脚背。 这样踢给他稍微，不能拿胫骨。对，这样感觉是吧？是，我是胫骨踢，我轻一点。呃，胫骨踢的话，容易踢过去啊，踢过去了踢过去了， <laughs> 不太好踢。不一样，你看，所以是这个这些原因是吧？发力点不一样，发力点不一样。所以说呢，就是受力的这种感觉也不一样，不一样。所以说服法也不一样是吧？是的，是的，是的。这样好，希望这期能帮到你啊，帮到你了解两者的服法有什么区别，对吧？散打也练，泰拳也练的朋友就知道怎么搞了，是吧？感谢收看，下期见。